ჩვენ ლაპარაკობდით ზუსტად ამ ადგილებში ეკონომიკური ვითარების ისეთ გაჯანსაღებაზე, ისეთ წამახალისებელ ღონისძიებებზე, რომელიც გაუჩენს ადამიანებს мотиваციას, რომ ამ ადგილებში განახორციელონ ეკონომიკური საქმიანობა, ჩართონ იქ არსებული რესურსები, იქ არსებული ეკონომიკური აქტივები საერთო ეკონომიკურ გაჯასახების პროცესში. უახლოეს მომავალში, ალბათ დაახლოებით 3 კვირის მაქსიმუმ ერთვის განმავლობაში საბოლოო ფოსახეს მიიღებს კანონპროექტი.